tel que je suis. Tel que je suis sans rien, sinon ton sang. Merci pour moi. Et ta voix qui m'appelle, agneau de Dieu, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis tel que je suis, patient, en proie au doux, à chaque instant, plutôt des autres mots de Dieu, de Dieu, de Dieu, tel que je suis tel que je suis, ton cœur est prêt à côté dans mon cousin ça. Je reviens, tel que je suis dans grâce. Cristo que

선배 왜 반선배 na care, when fed na care, when fed na share. Hey, no one love care. On nous dit merci Seigneur. On nous dit gloire à Jésus. était dans la même disposition. Hein.